Proibido para menores de 18 anos. do Aqui com nós é só balão, várias fumaças, vários vinhos. Fica imaginando nós no barraco sozinho. Hoje é teu dia, bola tá ou tá aí nascida. Muita fumaça com um pouquinho de safadeza. Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima novinha, essa beca. Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima novinha, essa beca. por cima novinha, essa pula, pula, trepa, trepa, desce por cima novinha, essa desce por cima, desce por cima, desce por cima novinha, essa desce por cima, desce por cima, desce por cima novinha, essa pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa, trepa. trepa, trepa, fumaça varandinho Fica imaginando nós no barraco sozinho Hoje é teu dia, bola outra tá aí nascida Muita fumaça com um pouquinho de safadeza Pula, pula, trepa, trepa, desce por cima novinha Essa peca, pula, pula, trepa, trepa, desce por cima novinha Essa peca, desce por cima, desce por cima, desce por cima novinha Essa peca, desce por cima, desce por cima, desce por cima novinha Essa peca, pula, pula, trepa, trepa, desce por cima novinha Essa peca, pula, pula, trepa, trepa, desce por cima novinha Essa peca, desce por cima pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, pula, tepa, tepa, tepa, tepa, tepa, tepa, tepa, tepa. Tudo reino,